ይሄኛው የቤቱ ዋና በር መጀመሪያ መግቢያው ነው። እዚህ ጋር የምናገኛት የመጀመሪያው ኮሪደር ናት። ፊት ለፊት የምናየው የቤቱ ሳሎን የቤቱ ሳሎን ይሄንን ይሄኛው የውሃ ማጣሪያ እዚህ ጋር ጽሁፎች አሉት። በኦሬንጅ የተሸፈነው ምንጣፍ ነው። እዚህ ምግብ መብያ አለ። እዛ ጋ ያሉት ቢጫዎቹ እነዚህ ቢጫዎቹ የአትክልት ማስቀመጫዎች ናቸው። እዚህ ጋር speaker TV አለ። ከኋላ በረንዳ አለ። ከዚህ ከዚህ የሚታየው ቪ ይሄን ይመስላል። ወደ ውጭ ያለው ፊት ለፊት የምናገኘው ፊት ለፊት የምናገኘው ከዚህ መጋረጃ ሲመጣ በረንዳ አለ። በረንዳው ይሄን ይመስላል። ሳሎኑ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ወደ መኝታ ቤቶቹ እና ወደ kitchen ኡ ስናቀና እዚህ ፊት ለፊት የሚታየው የጫማ መደርደሪያ ነው። እዚህ ጋር kitchen ኡ አለ። ወደ kitchen ኡ ስንገባ kitchen ኡ ጋር እዚህ ጋር ተለጣፊ የሆነ ምጣድ አለ። ከተለጣፊ ምጣድ አለ። እዚህ ጋር oven ኡ አለ። kitchen ውስጥ ያለው መኝታ ቤት እዛ ጋር አለ። ፍሪጅ እዛ ጋር አለ። kitchen cabinet ኡ እንደሚታየው እዚህ ጋር እንደዚህ ይመስላል። እዚህ ጋር በረንዳው አለ። በረንዳው አለ። በ kitchen በኩል ማስወጫ kitchen cabinet ኡ ይህን ይመስላል። ቦይለር አለው። L shape ነው። kitchen ውስጥ ያለች store የምትመስል ቤት አለች። አንድ አልጋ ታስቀምጣለች። ይህን ክል ስፋት አላት። ኪችን ስንወጣ ወደ master bedroom ኡ እንገባለን። master bedroom ውስጥ እዚህ ጋር ቁም ሳጥን አለ፣ የልብስ ቁም ሳጥን አለ። ፊት ለፊት መጋረጃ መስኮቱ አለ። እዚህ ጋር የእቃዎች ማስቀመጫ ቲቪ አለ። በረንዳም አለው። እዚህ ጋር ራሱን የቻለ ሻወር ገንዳ ያለው ሽንት ቤት እና የመሳሰሉት አሉት። ለዚህ ለኪች ለሻወሩ ብርሃን የሚገኘው ከዚህ መስኮት ነው። ከኪችኑ ስንወጣ የሚታየን በረንዳ አለ። በረንዳው ይመስላል። ከመኝታ ቤቱ ስንወጣ ቀጥታን kitchen ኡ እዚህ ጋር ጫማ መደርደሪያ አለ። እዚህ ጋር ሁለተኛው common ሽንት ቤት አለ። common ሽንት ቤቱ እንደምታዩት እንደምታዩት እጅ መታጠቢያ አለው እንደጋ የውሃ ማሞቂያ አለው ማፍያ። ሁለተኛ መኝታ ቤት እዚህ ጋር አለ። መኝታ ቤት ላይ ሁለት አልጎች ያስቆሙታል። ቁም ሳጥን አለው ራሱን የቻለ። እዚህ ጋር ጠረጴዛ አለ። ከላይ ሆነን ስንመለከተው ይህን ቤት ይህን የሚመስል መልክ ይኖረዋል። a masacrarla.